A menos que tú quieras, mami, tú eres final. Entonces te y yo tengo el don Que a ti te pone bruta cuando quita el calzón Te pongo atención y me quito el calzón Esta noche soy el piloto que maneja